Redex wurde gegründet im Jahr 1987. Wir entwickeln in erster Linie Individualsoftware für unterschiedliche Unternehmen in ganz verschiedenen Branchen. Entstanden ist das Ganze praktisch im Wohnzimmer des Firmengründers und von da haben wir uns in den letzten 30 Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen entwickelt. Es gab immer wieder interessante, herausfordernde Projekte. Es gab Sachen, die für uns neu waren, aber wir haben immer es geschafft dadurch, dass wir uns weitergebildet haben, dass wir dran geblieben sind, dass wir dazugelernt haben, erfolgreich unsere Projekte umzusetzen. Wir als Redex legen sehr viel Wert darauf, dass wir eine sehr, sehr gute Arbeitsumgebung schaffen. Bei uns arbeiten ganz unterschiedliche Mitarbeiter in verschiedenen Qualifikationen, wie zum Beispiel Marketing-Mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter, aber natürlich auch Softwareentwickler, Techniker. Äh, Auszubildende, Studenten, also eigentlich eine total bunte und lebendige Mischung. Wir versuchen, unsere Mitarbeiter individuell zu fördern, weiterzubilden, Sportangebote anzubieten, soziale Angebote, um auch in Zukunft ein weiter attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.